ma przekaz, to Bardzo blisko. Bardzo no. blisko, e, tak? Aha, dobra. E, więc... E, wykład na temat Latecha. Y, system, który jest bardzo stary. Część osób może go zna, część osób może go nie zna. To z moich obserwacji wynika, że jednak sporo osób jakby nie używa. Być może warto. Więc y, wykład jest pomyślany jako taka reklama. Zwrócenie uwagi na system, który gdzieś tam jest. Być może warto się nim zainteresować. Zwrócenie uwagi na pewne takie zalety korzystania z tego starego systemu. Jeżeli ktoś latecha zna, przypuszczalnie wiele się nie robi, ale a może ktoś tam, no, prawda, czasami warto jakąś tam e, jakiś szczegół poznać, o którym się nie wiedziało, nawet jeżeli się system zna. E, Co się do... Sam siadamy. Sam siadamy. Więc, e, Prezentacja jest pomyślana jako taki, no, taka zajawka tak, przedstawiająca zalety systemu. przemieszana przymieszana z, z, jakąś tam prezentacją, pokazaniem jak, jak, jak się używa, jakie są rezultaty. Więc przechodząc do e, do właśnie tej zajawki. Y, ustalmy y, jakby, no, o jakiś, o jakim systemie mówimy, no, bo, y, mówimy oczywiście o systemie, który służy do tworzenia dokumentów elektronicznych, edytorze, tak, w systemie składu drukarskiego. Dla większości osób będzie to porównywała z edytorem, tak? bo większość osób nie, nie, nie para się przygotowywaniem publikacji do druku, w związku z tym jakby nawet jeżeli to jest system jakichś ogromnych możliwości, to, to nikogo to specjalnie nie interesuje. Więc nawet jeżeli porównanie e, z edytorami biurowymi jest powiedzmy dla, dla echa krzywdzące, bo on jakby trochę z innej bajki, e, no to z punktu widzenia potrzeb użytkownika takie porównanie to jest jak najbardziej e, słuszne. I tutaj ustalmy jakby e, pewne e, pewne podstawowe prawdy, mianowicie takie, że no, sposób pracy z każdym procesorem tekstu jest w zasadzie identyczny i polega na tym, że autor dopisuje treść, a jednocześnie określa, jak ma być sformatowana tym, że jakby y, są takie dwa, dwie możliwe, dwa możliwe podejścia. Jedno polega na tym, że koncentrujemy się na wyglądzie dokumentu, czyli dopisując treść określamy, czy to ma być grube, czy to ma być duże, czy to ma być kolorowe, jaki ma być odstęp. I wtedy mówimy o formatowaniu wizualnym. A sposób polega na tym, że określamy, co, co, co, co, co czym to ma być, tak? Czy to ma być nagłówek pierwszego stopnia, czy drugiego stopnia, e, czy to ma być przypis, czy to ma być e, hasło do, do sterowidza. Nie koncentrujemy się wtedy na wyglądzie, tylko koncentrujemy się na strukturze dokumentu, no i mówimy wtedy o formatowaniu logicznym. Edytory biurowe E, umożliwiają zarówno jedno, jak i drugie podejście. E, jako ciekawostka, pierwsze wersje do edytorów reklamowane jako super oczywiście e, lub przyjazną użytkownikowi raczej kładły nacisk na to pierwsze formatowanie wizualne. I tutaj wsparcie w tego typu programach dla, dla edytowania strukturalnego jest mocno ograniczone. To znaczy, jeżeli używamy szablonu w, tym, w tych programach, no to dość często napotykamy na jakieś tam problemy, czegoś tam nie można. To jest bardzo, yy, bardzo proste narzędzie. Tak? Dla prostych dokumentów to działa i należy to stosować, dla bardziej skomplikowanych dokumentów yy, e, to przestaje działać często. Poza tym, yy, to dalej zresztą w moich wywodach się pojawia, że autor y, jakby ma taką, nie wiem czy, czy związane to jest z konstrukcją tych programów, ale taką zachętę do tego, żeby omijać te szablony. Tak? Bardzo często autorzy mieszają te style formatowania, y, tworząc dokument, y, który jest, no, ma jakąś tam strukturę, ale oprócz tej struktury pojawiają się jakieś takie rozwiązania na szybko wstawiane które mają prawda, czysto taki wizualny charakter. No i tutaj tak na szybko, zalety formatowania logicznego. Autor nie musi być fachowcem w dziedzinie, tak? <clears throat> ponieważ posługując się szablonem, yy, używamy struktury dokumentu, prawda, nagłówek pierwszego, drugiego stopnia i różnych takich innych rzeczy, no autor nie musi wiedzieć jak to formatować, stopnie pisma, yy, kroje, cała ta terminologia, cała ta wiedza drukarska może być mu obca, a jeżeli e, będzie się konsekwentnie tym szablonem posługiwał, no stworzy dokument, e, który został zaprojektowany przez twórcę szablonu. Tak? Jeżeli twórca szablonu jest fachowcem, no to dokument będzie, będzie poprawny. Forma graficzna, strukturalna identycznych elementów tekstu jest jednakowa, Faz to banku i komputer. podczas gdy, jeżeli używamy takiego podejścia wizualnego, no to różnie to bywa, tak? Zaczynamy książkę yy, w taki sposób, że je, sformatujemy jakiś element w, w określony sposób, później nam się e, zmienia wizja albo zapominamy. E, dość często to się dokładamy. Oczywiście, jeżeli, jeżeli ktoś e, precyzyjny umysł i jest w stanie zapanować nad tym, no to mam, ale większość osób tutaj ma problem. A komputer może pomóc, ale pod warunkiem, że posługujemy się w właściwy sposób w e, tychże komputerach. No i oczywiście tutaj możemy użyć tego słynnego skrótu what you see is what you get, tak? To, co widzisz na ekranie, to jest to, co zostanie wydrukowane. To jest paradygmat, można powiedzieć, już przestarzały, tak? Bo w świecie którym prezentacja treści może wystąpić na wielu mediach, czy to będzie książka drukowana, czy, czy duży ekran, mały ekran, e, ekran małego urządzenia, no to cyzelowanie dokumentu pod kątem jakiegoś tam, jakiejś tam jednej prezentacji jest takie trochę wycemarnowanie sił środków, tak? Powinniśmy posługiwać się takimi narzędziami, że zmiana prezentacji na innym medium nie wymaga, no, czyli Cały ten, cały ten paradygmat, można powiedzieć, biurowy, on się sprawdza oczywiście w środowisku biurowym. Tam szef żąda, żąda, żeby to ładnie wyglądało, przy czym to ładnie jest oczywiście dyskusyjne. Natomiast y, w jakimś takim już bardziej wymagającym środowisku, no nie do końca. No i tutaj wniosek, płynący z tego oczywisty, właśnie, więc y, tak naprawdę często można spotkać się z takim y, prawda, rozróżnieniem, że, że, że, że ten y, edytor typu LaTeX nie, nie jest zgodny z Tak naprawdę on jest. Tak? Są programy, które pozwalają obejrzeć dokument przed drukiem. Natomiast to, czego temu dokumentowi brakuje, to jest coś, co można nazwać direct manipulation, tak? że użytkownik za pomocą myszy lub skrótu klawiszowego coś tam na tym dokumencie zrobi, skomapuje i od razu ma wynik. Tak? Bo tego nie ma. To prawda. Że jest taki asynchronizm, że my coś tam wykonujemy, a wynik widzimy później. Tylko jeżeli się chwilę zastanowimy, to jeżeli nasz sposób pracy z dokumentem będzie polegał na koncentrowaniu się na strukturze, to jakby ten, ten, od razu, ten wynik, który jest od razu, no jest czymś drugorzędnym. Tak? Tutaj są wymienione cztery takie punkty, y, które jakby pokazują, że, że to jest prawda. Tak? No, no po pierwsze, treść może być publikowana w różnej formie. Y, po drugie, że no jakoś tak jest, nie, nie wiem czemu, nie, nie badałem tego specjalnie, że wielu użytkowników nadużywa możliwość bezpośredniej manipulacji formą. Ale w prostym systemie masz do pisania autopług, treść, <clears throat> reszta go nie odchodziła, bo nie ma możliwości E, kombinowali. Natomiast jak ten autor zostanie posadzony przed e, takim edytorem, gdzie wiele rzeczy można poczystawiać, zaczyna się bawić, tak? Coś tam będzie oczywiście wtedy upiększał, no nie za to musi płacić. Strukturalnie różne elementy mogą być wizualnie podobne. Zwłaszcza w dokumentach, które są jakby strukturalnie bogate, bo jeżeli dokument jest prosty, no to tam specjalnie nie ma co się wyróżniać, ale jeżeli mamy Y, dokumenty, które mają bogatą strukturę, no to mogą być elementy, które są podobne do siebie, a logicznie reprezentują różne rzeczy. Wówczas edycja jest trudna, ponieważ no, trzeba tam prawda się patrzeć, czy w ten ekran nie widzi różnicy. Czwarta sprawa, że układ logiczny jest lepszy na etapie redagowania dokumentu, bo na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że dokument mamy z no to jest dokument główny z Korowca na końcu Ale przygotowanie skorowida wtedy będzie dobre, kiedy, kiedy hasło skorowida będzie występowało w tym miejscu, do którego jest jakby szczepione, tak? Czyli jeżeli nie wiem, czy ktoś yy, wylerował skorowic w systemie biurowym, i tak nawet w takim wtedy programie jak Word czy, czy OpenOffice tak to, tak to wygląda. Tak? Czyli to nie jest wizualne. że najpierw robimy książkę, a potem robimy skoro robimy jednocześnie, po co skoro widać występuje w tym miejscu, w którym powinno zostać odesłane. Więc można powiedzieć, że to jest przykład yy, no, takiej pracy logicznej, tak? że to jakby tutaj oczywiście, że, że, że, że tak należy robić. Tak? Mówię, no jeżeli dokumenty są proste, to jakby często nie ma, nie ma potrzeby takiej, takiego, e, tak, tak, takiego, takiej pracy dokumentem, ale w przypadkach dokumentów bardziej skomplikowanych, to takie potrzeby się pojawiają. No i teraz takie tutaj podsumowanie, że oczywiście tutaj wkraczamy w, taką, w taki obszar dokumentów strukturalnych. CMR, prawda, produkowania dokumentów. Prawda? Najpierw kreśli struktura, a później krył jakiś tam super system, który nam e, stworzy dokumentację. Ale to tak też do końca nie działa z, z tym xml Już nie będę powtarzał. Można powiedzieć, że latek jest takim jakimś złotym środkiem, czy znaczy złotym. No ale prawda, że, że, że jest jakaś klasa dokumentów biurowych, edytorów biurowych, są jakieś super systemy, które mają produkować dokumenty w miliony stron. No i gdzieś pośród tych łapy. Tak można by go umieć. No i tutaj prawda jeszcze jego zaleta. Ktoś kontroluje czatu, a przez tak. Mam tendencję że tego. Jesteśmy po Tak? O Jezu. No, tutaj taki przerywnik. E, takich całkiem nieźle składaniu tekstów, to tak trochę niepliczący te, te, te są tych czterech panów, z których przypuszczam e, tych dwóch głównych wszyscy znają, a tych dwóch dolnych nikt nie zna, ale powiem, że to jest Johannes Gutenberg. I tych dwóch no, tutaj... szkolnych są te... Gutenberg, tak? E, a ten drugi to Galileusz. Nie, ten drugi, ten drugi z tym biurkiem to jest wspólnik Gutenberga. Wielki sprzedawca, ponieważ na, na encyklopedii... No, tak jak Gates. Tak jak Gates, właśnie. A nikt o tym nie wie. No ja myślę, że historia właśnie no, zapamiętuje wielkich... Może ja to nie uda Zapamiętuje wielkich... No nie wiadomo jak to było, to było, bo to było dość dawno. E, że Gutenberg w ogóle miał... Znaczy... E, jak to nazwać prawnie? Żydzi zawsze się połączą. Ja myślałem, że y, mówię, to jest przejmik, nie będę się koncentrował, ale no, historia pamięta nazwiska wielkich wydawców, że zapomina wielkich sprzedawców. Być może, tak, Tutaj mamy dwa przypadki. Yy, Johannes bo to jest właśnie ten pan. Yy, jak to nazwać, no pożyczył pieniądze Gutenbergowi. Gutenberg nie był w stanie spłacić, w związku z tym szybko modlił i, i to wszystko zostało zabrane i oficjalnie właścicielem Biblii był, był Fust i on sprzedawał mu Biblię. Historia, że tak powiem, która bardziej skomplikowana. Tak? A na jaki procent? Co? Na jaki procent upożyczył? No to tego, że tak powiem, y, tak, tak, tak bardzo nie wnikałem. A e, tu jest właśnie Biblia Gutenberga. 9 e, plus prowizja. Do obejrzenia w Muzeum Diecezjalnym w Berlinie. E, jako taki przykład doskonałego składu. No, zobaczmy, że bardzo wąska kolumna. Wyrównana do obu marginesu. Jako ciekawostka, odstęp między wyrazami jest jednakowy w przeciwieństwie do współczesnych praw komputerowych, które aż takie dobre nie są, to Gutenberg nie chciał, żeby książka była aż tak różniła się na minus w stosunku do, do książek przepisywanych ręcznie, które właśnie były w ten sposób robione, że były kolorowe i że y, ci przepisywacze mieli tak wyświetloną rękę, że ocen między wyrazami był jednakowy, tak? To taka stała spacja. Natomiast manipulować wielkością liter po to, żeby osiągnąć, żeby osiągnąć efekt wyluzowania marginesu. W związku z tym każda Gutenberga składała się z kilkudziesięciu wariantów każdej litery po to, żeby to samo osiągnąć. Litery kolorowe są dopisywane przez e, z ręki. Z ręki, tak. Drukowane były tylko czarne. No to i tak było zresztą ogromne osiągnięcie. Oczywiście rysunki, czy te tutaj inicjały takie, no to też było dorysowywane. Yy... E, więc teraz yy, tym, czym ten tekst jest dobry, bo to jest że całkiem niezły, ale w pewnych rzeczach jest dobry, a w pewnych rzeczach nie jest dobry. Znaczy, jeżeli chodzi o składanie akapitu, no to tam jest, prawda, unikatowy algorytm, który powoduje, że naprawdę można osiągnąć dobry skład w Włoskiej no tak samo jak, jak u tak? Natomiast jeżeli chodzi o łamanie kolumny na strony, no to już tak dobrze nie jest. Tak? I tutaj <clears throat> może nie wszyscy wiedzą, w związku z tym taka podstawowa e, e, wiedza drukarska, no że jakby przy tego typu tutaj e, dokumencie jak książka, no cała filozofia w takim najprostszym, najprostszej y, wydaniu polega na tym, żeby ten tekst został podzielony na kolumny na sobie wysokości. To się nazywa register kolumny. No i w edytorach biurowych jest to trudne do wykonania, wiemy, tam jest taka typowa Typowa publikacja polega na tym, że dość do tego, co jest na stronie, to albo ta strona, prawda, ma tam trzy wiersze na dole, brakujące albo pół strony, tak, bo, bo, bo, bo ilustracja przeleciała na następną. <clears throat> E, więc ten, tak, tak, ten taki naj, naj, najprostszy estetyka mita. Na sali są panie, może nie będę mówił, jak ona brzmi. W <laughs> wojsku się używa e, ale jednakowo, tak? Więc, więc, więc, y, więc w książce mamy wszystko jednakowo i szczególnością być jednakowa wysokość y, kolumny tekstu. E, składniki systemu, dla tych, którzy nie wiedzą co to jest. Więc e, na początku był system TEC wymyślony przez profesora Donalda Knuta, Pierwsza produkcyjna wersja tego systemu powstała w 60. No to tutaj widzimy jest 82 rok, więc to jest 30. No. będę tutaj czytał tego zastosować. Latek jest tylko w innych językach programowania na świecie lotek. To nie jest tak, że ułatwia korzystanie z systemu. O, jeszcze ciekawostka. Celem podlazł zrobienie programu odpornego na pół czasu. Gdzieś tam sobie założył, że za pomocą techa będzie można reprodukować dokumenty w perspektywie 100 No a później technologia się zmieni i e, e, będzie to trudne. I to jest zadanie bardzo ambitne i on bardzo dużo poświęcił e, czasu, żeby to zrealizować. I trzeba przyznać, że, że jest to rzeczywiście takie godne podkreślenia. To zarówno postawienie sobie takiego celu, jak i zrealizowanie, no na razie upłynęło, chyba się nie da Na razie upłynęło 30 lat, już to zaczyna trzeszczeć, ale nawet te 30 lat to jest naprawdę coś takiego godnego docenienia, że ten, że ten system jest w stanie zreprodukować dokumenty, no bo porównajmy to z Darem Wyrobiem, tak? że po 5 latach nie można nic nie czytać, bo się wersje zmieniły po to, bo tamto <clears throat> E, ponieważ już nam prawie kończę chyba, to może nie będę wchodził w szczegóły takie techniczne. E, no system, prawda, jest w duchu unixowym zrobiony, w związku z tym to nie jest jakaś taki monolit, który w latach, wylata, wśród nie wiadomo co jest e, tylko są programy, które są zorientowane prawda, na zrobienie jednej rzeczy a dobrze. I mamy tutaj dokument tekstowy, który podlega zamianie w takim właśnie duchu. Oryginalnie to było zamieniane na, na dokument, takim do, dobrze pojętym duchu unixowym. Zamian, zamiana dokumentu tekstowego, który da się przeczytać, na dokument DVI, który jest dokumentem binarnym i w zasadzie do niczego nie służy. Tak? I dopiero ten dokument e, DPI następnie jest przez kolejny program e, wysyłane na drukarkę albo, albo coś innego. Nie chciałem tutaj oczywiście wchodzić w szczegóły języka. Flatek yy, yy, był pierwszy, więc jeżeli ktoś zna HTML od środka, to tak można powiedzieć, że taki podstawowy HTML tekstowy grubsza jest e, e, temu, e, w jaki sposób oznakowuje się ten strzałek. Przyjął, że to jest grubsza. Oczywiście szczegóły są inne, ale podobieństwo jest, jest, jest duże. Bo no tu jest jeszcze jedna taka sprawa, którą chciałem płaszczem należało, żeby po. E, coś? Font, tak? E, więc oczywiście system e, przygotowania dokumentów no, też bazuje na czymś, co się nazywa font. Będziemy może tutaj naukowo definiować, jego znaków, tak? No. no i współcześnie font jest definiowany za pomocą szybkiego tak, tak to wygląda. Tak, tak, sztabówki kontrolne, Yy, ten obszar tutaj jest zaczerniany, no i powstaje litera. Yy, no to już jest takie, są różne wątki na różne okazje. No zakładam, że, że na sali są osoby, które nie są tego świadome. Bo też spotkam się z osobami, które jakby, dla, dla których wszystko to jest tańszy roman, tak? Yy, a tak nie jest. Więc tutaj jest taki slajd, który pokazuje 7 różnych kroju pisma, bo też są takie prawda, problemy na przykład studentów, którzy mają e, oto taki, z jakich font wybrać, żeby prawda, moja praca magisterska była głupsza niż w przypadku innego fondu. No to patrząc na tą <laughs> na ten tutaj margines, widzimy, że są spore różnice, tak? Bo to jest e, ta próbka, co jest niczego próbka diagnozy, jest złożona w tej samym, w tej samej wysokości, w tym samym stopniu pisma. Natomiast widzimy, że <clears throat> tutaj mamy, prawda, one zajmują mniej lub więcej miejsca i też są optycznie takie mniej lub bardziej zwierne. Naj, naj, naj, najbardziej, najbardziej taki delikatny jest ten krój, który został wymyślony przez Knuta zresztą. Składa się z y, są definiowane są zamresek bardzo cienki, jak widzimy tutaj. Tak? To jest tak ten sam stopień, tak? No nie będę mówił, że to jest 10 punktów, to jest więcej, No to nie ma znaczenia, tak? Bo e, liczy się tutaj jakby wielkość względna. One są w tej samej, w tym samym stopniu. I teraz jeszcze pozwoliłem sobie zrobić taką oto próbę, że te 7, że te 7 y, krojów pisma zostały tutaj umieszczone po kolei 2, 3, 4, 5, 6, 7, no tylko litera O. I widzimy, że najsłabsze, mniejsze. Tutaj zrobiliśmy sobie taki eksperyment, że porównaliśmy duże i małe litery, tak? O to jest duża litera, A to jest duża litera, O to jest mała litera. Widzimy, że w w różnych krajach są różne kontrasty. Tak? Tutaj na przykład litera O w stosunku do A jest dużo mniejsza niż, niż tych pierwszych. Tak? Nie będę się tu rozwodził, Yy, natomiast od wnioski co można wyciągnąć, tak? że, że różne fondy są na różne okazje. Przy niskiej rozdzielczości powinniśmy stosować tak naprawdę przy yy, większej rozdzielczości reprodukcji, cieńsze. Jeżeli chcemy, żeby praca była głupsza, to też możemy sobie wybrać jakiś fond. Ale bez takiej standardy, tak? Żeby to nie był taki, prawda, 14 czasami studenci przynoszą, prawda, pracę złożoną takim takim krajem jak elementarz. Nie o to chodzi, można to w bardziej inteligentny sposób rozegrać, nie? No i tutaj, że jest też tak jak kursywa, że kursywa jest jaśniejsza zwykle od odgrany normalnej, yy, no to też należy uwzględniać, tak? Jeżeli, jeżeli chcemy coś, jeżeli chcemy coś zreprodukować, tutaj wołają, że a to kolega mi podziela. Nie, swój czas. Przekazuje mi swój czas. Tak, A bo teraz właśnie, no tak nie wiem, czy o tym w ogóle można mówić, bo, bo to jest jeden ze sponsorów, ale... Niepolitycznie. Niepolitycznie, ale fonty nie są zawsze dobrej jakości. To nie, to nie są fonty, to jest żart oczywiście, tam Microsoft, Mozilla, nie? Ale faktycznie fonty Microsoftu są bardzo popularne i one nie są dobrej jakości. Mianowicie, yy, zapomniałem właśnie, to może się nie będę cofał, bo czas mija, ale yy, ten slajd, na którym były litery, obrysy liter, to też pokazywał, że teraz zaprojektowana w ten sposób, że kształt litery no mogą są jakieś takie, nazwijmy to marginesy po prawej, lewej stronie. I teraz projektant pisma tak kombinuje, żeby, ponieważ litery w słowach tak? występuje do drugiego. No i teraz, żeby optycznie nie było zjawiska takiego nadmiernych odstępów pomiędzy niektórymi literami w stosunku do innych liter. I wiadomo, że są, tak, że są takie perfidne miejsca, jak na przykład duża litera T i mała A, które w wielu krojach pisma yy, stwarzają wrażenie, że tutaj jest trochę za dużo, że ta odpada. Więc dobre pismo, to znaczy dobre pismo to jest coś w rodzaju programu komputerowego, które podlega interpretacji. Jedną, jedną z, jedną z jakby z takich jedną z, e, z, z, z tych to, to nie jest tylko wyświetlenie znaku, ale właśnie ustalenie pozycji znaku Jedną z takich, takich korek, które, które, które w piśmie występuje, nazywa się, e, e określa się jako e, e, bajkę. To jest po prostu optyczna korekta. E, przesunięcie litery względem innym. Definiuje się, definiuje się to przesunięcie e, klapami. To jest jakby na względu na język, tak? Czy na przykład jeżeli w języku polskim pewnych, e, pewnych, pewnych liter, pewne litery nie występują po sobie, no to też nie ma sensu tam jej je e, e, modyfikować. I tutaj jest, tu jest zapisany tekst z Korea Maria Microsoftu bez, bez poprawki, tak? Po prostu Googlera idzie w literze bez uwzględnienia tych takich subtelnych subtelnego poprawienia jakości. Natomiast tutaj uwzględnia się te podcięcia, które w przypadku, one mogą, mogą być y, przesunięciami albo od prawa do tyłu, najczęściej są do tyłu, tak? dosuwa się litery, albo też czasami trzeba odsunąć, jeżeli teraz włazi na Zobaczmy, że z podcięciami wyszło krócej, tak? No, większość tutaj jest, widzimy, że A jest podciągnięte pod T, F, e, tak Teraz w, tym, w tymże kodu są y, litery diakrytyczne, tak jak OE. I jak widzimy, to jest dokładnie ten sam, ten sam tekst, tylko że zamiast A jest O, a zamiast E jest E. Ten tekst z podcięciami jest dokładnie taki sam jak ten bez podcięć. Jest dłuższy niż ten. Wniosek jest prosty, że, że firma rozumiała gdzieś e, użytkowników z takiego kraju jak Polska i te wszystkie litery diagnostyczne narodowe no, potraktowałem w tej zasadzie, że one tam są, ale już nie nic ponadto. No może jest jakaś tam lepsza wersja tych powodów, które coś tam rozwiązuje, ale yy, tak, no to ponieważ yy, czas minął, więc... Yy, no że następny wykładowca, panią nie oddaje. Już tak oddał. No właśnie. Y, Jedno pytanie z sali. To Właśnie, no. Pan nie podniósł ręki, panie. Tu było pytanie, tak? Znaczy, no... mówimy, że tekst zaczyna trzeszczeć, tak? Widzisz jakieś realne alternatywy? Nie, no w tym sensie może to było za mocne, moim zdaniem dalej go można używać, nie? Właśnie, no to tutaj kolega tutaj słusznie yy, straciłem, że tak powiem, yy, e, uczucie czasu i przestrzeni. To był taki jeden z głównych, to był jeden z głównych tego wykładu, że Zidek jest właśnie takim, takim techem, którego należy używać, ponieważ on yy, rozwiązuje dwie rzeczy że w sposób natywny obsługuje MIKO. To akurat nie jest aż takie ważne, bo, bo większość użytkowników stosowała dokumenty mikodowe, kompilowała je za pomocą protez no i dla nich to działało i tak by nie miało znaczenia. Z proteza no i co z tego, nie? Ale proteza dobrze działająca. Natomiast drugi aspekt jest dużo ważniejszy, mianowicie yy, używanie fontów techu było, a to dlatego też było fontach na, tym, na, tym, e, na tej prezentacji Używanie fontów tego było kłopotliwe, bo instalowanie wiązało się z jakimiś tam dziwnymi operacjami, kopiowanie miliona plików w dziwne miejsca nie były do Natomiast y, z innych o którym tu w ogóle nie wspomniałem, wcześniej kolega się upomniał, jest, y, jest wariantem PH, który korzysta z fontów systemowych. Więc każdy font, który jest zainstalowany w systemie, może być do wykorzystania przez tego, a nie potrzeba do tego no, absolutnie niczego. Wystarczy skopiowanie do katalogu i koniec. Nawet aria? Nawet. I to jest fajne, bo, bo, bo to też trochę, może to nie jest aż taka super ważna sprawa, ale też prawda, jest takie zjawisko, że widzimy dokument, no tak, składany na tak, prawda, to widać po focie, po układzie, to wszystko, prawda, że wszystko było widać na jedno Co też było związane jakby no, z pewnymi trudnościami. To się dawało zrobić, ale większość użytkowników nie działa jak. Więc e, w przypadku tego Zitecha e, ten problem jest rozwiązany. A jeszcze e, warto pochwalić naszych kolegów, którzy opracowali bardzo dobrej jakości, lepszej jakości niż produkty Microsoftu, fonty do wykorzystania to nie są fonty techowe, to są konty overnight, konty systemowe, które można wykorzystywać, one są bardzo dobrej jakości. ale zresztą są częścią dystrybucji już w tej chwili e, e, Linuxa. Jakby polski wkład do taki naprawdę poważny, naszym zdaniem, no, ale na takim niskim poziomie, tak? No, niektórzy mogą nie wiedzieć o tym, do, mm, no, do rozwoju Linuxa. Znaczy, kątów jest kilkanaście, one generalnie mają taki początek, który się nazywa TG, nie? Tak się mówi w ogóle. Tek, tak, tak. nie? Gre. A później tam będzie tek grebonu, na przykład to jest dwóchman, tek e, klonman, tak? Taki, taki, taki znany, znany, gry Pagela to jest kąt, y, który, się na, który tak w ogóle jest klonem Palatino, tak super znany, znany umiany, tak, bardzo taki funkcjonalny. No i tak tam jest kilkanaście, kilkanaście, yy, kilkanaście kroków. No to już tego roku, 5, 9, 5. Ale doskonałą kształtę, szczegóły można ustalić. No, no. Wszystkim tam teraz. Jakieś pytania jeszcze może? Tak, nie ma pytań, bo nie ma czasu. Dziękujemy za prezentację.